Witam wszystkich. Dzisiaj będzie trochę o draperze. Fajnej odmianie, ale sprawiającej problemy przynajmniej mi w prowadzeniu. Jesteśmy akurat y, w innej lokalizacji gospodarstwa. Mm, jest to powiat kozienicki. Wcześniej co nagrywałem to było był powiat białobrzeski, grujecki Teraz jesteśmy w części yy, wczesnych odmian. Draper jest y, fajną odmianą, ale ma y, poważną wadę. Wypuszcza bardzo dużo nowych przyrostów y, skarpy i w ten sposób no, ta karpa się rozrasta straszliwie. Tutaj to akurat ma um, mm, 3 lata. To było sadzone w 2017 roku. W pierwszym roku było nawożenie było naprawdę fajnie i w sumie dosyć dobrze te krzewy poszły. Jednak w 2018 roku e, zrobił się bałagan. E, bo akurat na tej kwaterce co jesteśmy to jest 3 hektary. Było 8000 diuka i 1000 drapera i e, w 2018 ten Duke praktycznie mi poleciał i został ten draper, czyli zostało 1000 drapera na 3 hektarach i w 2018 roku e, w kwietniu było trochę nawożenia, a później w ogóle zaniechałem, bo, no, bo to nie było najmniejszego sensu, czyli w drugim roku na samej wodzie i w zeszłym roku na no, umiarkowane nawożenie. O, tu akurat ci trafił jeden dziób, który był w jakiś tam w miejscu wypadu wsadzony. I tak, te krzaki ja tu poległem, bo w pierwszym roku wyczyściłem trochę drobnych. Byłem jeszcze w gorącej wodzie kąpany. No i tak poszło. Później to słabo, na, słabe nawożenie. No i w tym roku zrobiła się sieczka, bo napuszczało mi tu bardzo dużo e, tych pędów od dołu. Nic nie powiem na temat cięcia tego drapera, bo, bo no bo po sam poległem na nim i on jest yy, rozmnażany akurat metodą in vitro ten tu obok posadziłem na miejsce Duke'a akurat drapera już z sadzonek e, mikrosadzonek no widać, że on się zupełnie inaczej zachowuje no tu już będzie zdecydowanie łatwiej go prowadzić, nie ma tej sieczki i, i zdecydowanie słabiej się rozgałęzia z tym będzie łatwiej ale akurat na tym który jest tutaj no to poległem Draper jest e, fajną odmianą. Jest twardy, dojrzewa w podobnym czasie co Bluekrop, trochę wcześniej. Mniej zbiorów e, można zrobić, no bo to jest e, jakieś 3-4 zbiory. No chociaż jak jest gęsty, to można go zdecydowanie dłużej rwać. Jest o tyle fajny, że jest to twarda odmiana. Jeżeli nawet spadnie ze stołu tam z wysokości metra, ten owoc nie uszkodzi to już, już praktykowałem. Widziałem jak się dzieje, jak, jak go sortowałem. No niestety te odrosty w tej ilości, które tu są, no to jest masakra. No to akurat jest krzew taki umiarkowany, ale tak jak ten, no to jest masakra. No to widać on traci bardzo dużo energii na te, na te drobne pędy, na te roczne i, i teraz e, nie wiadomo jaką strategię tu przybrać, obrać. Jeżeli bym to wyciął, no to już mam pozamiatane. Postaram się te, te które idą e, do dołu po prostu wyrwać, ale to nie jest proste, bo tak jak na przykład w czy Liberty, że, że one się ładnie kruszą, ułamują, tylko są zawzięte, ciężko to idzie a reszta zostanie i zobaczymy jak najmniej cięć po prostu nisko przy karpie, bo wtedy jeszcze bardziej go sprowokuje do dopuszczania tych niby taką strategię w miarę staram się robić ale niestety no nie udało się już wiem, że to będzie że z tym dreperem będzie bardzo dużo pracy podczas cięcia będzie to no, kwatera pracochłonna. No to jest akurat ten y, sadzony niecały rok temu. On jakiś tam wydał plon, jakieś 230 gram na roślinę. No widać, że nie ma może tu szału, ale jest, będzie zdecydowanie łatwiej. Bo nie ma tak dużo tej sieczki, no na tym tam coś tam jest. Te gałęzie, które owocowały się mm, wyłożyły ale tak jak na przykład ten no to jest świetnie, tak, nie ma, tu nie ma żadnych tam, nie powinno być problemów no w młodszym, znaczy y, akurat w tym może być trochę problem czyli prawdopodobnie zostawię to bez cięcia po prostu i, i dopiero za rok